خودت خبر نداری ماه شبای تاری تو صد تا فصل سرما گل همیشه بهاری گل همیشه بهاری شاید از این ولی خبر نداری بهار آب کن بیا سرمار خواب کن بیا دیوار انتظارو بزن خراب کن بیا خودت خبر نداری ما شبای تاری سر تا فصل سرما گل میشه بهاری که بهاری گل همیشه بهاری گل همیشه بهاری گل همیشه بهاری گل همیشه بهاری مرسی خیلی ممنون انشالله که همیشه دلاتون بهاری باشه دوستان مرسی جا داره تشکر بکنیم از اسپانسر خوب گروه هاریان شرکت LG به افتخارشون خواهش میکنم